mkuu wa msafara, na kwa sababu kutokana na shughuli zake zilikuwa anazifanya kwa sababu zilikuwa zinapendwa, kwa hiyo shughuli nyingi walikuwa wanataka yeye lazima awepo. Kwa hiyo wakabahatika kurekodi na nini na nini, albamu nyingi mbalimbali, muziki mingi mbalimbali mpaka baadaye alipokuja kustaafu sasa akaona kwamba mimi siwezi ku, kuacha hiki kitu, lazima pia nitafute namna ya kuweza kuwafundisha jamii nyingine ambayo labda haina uwezo wa kufanya malipo kwenda kulipa kwa ajili ya kusoma pale. Lakini baada ya hapo alishafanya maonyesho eh, nchi nyingi sana duniani na watu wakaanza kufahamu kuhusu zeze, watu wakawa wanakuja kuandika kuhusu zeze, na kwa sababu miaka hiyo ya nyuma mpaka miaka hiyo ilikuwa zeze lipo mwisho nyuzi tu sita ndio kubwa. Sasa yeye akagundua akasema, kumbe kuna kitu ambacho kinawezekana, naweza nikaongeza hizo nyuzi zikawa zaidi ya zaidi ya sita, unaona, yeye akaongeza kutoka kwenye sita mpaka zikawa nyuzi kumi na nne nyuzi kumi na nne ambazo unaweza ukapiga kwa namna nyingi tofauti kwa kutumia kamba na kwa kutumia vidole. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho bado kina yeye kinamweka duniani au hewani kwa kutumia, kwa kutumia hilo zeze, na kwa sababu watu walishaanza kulitambua. Kwa hiyo mwaka elfu mwaka tisini na sita akapataga mwaliko mmoja hivi, tamasha moja kubwa sana ulimwenguni Uingereza, naitwa Womad, iko chini ya mwanamuziki mmoja anaitwa Peter Gabriel. Peter Gabriel yeye kazi yake kubwa ni, ku, ni, ku, ni kusukuma mziki wa Afrika utambulike duniani. Kwa ni mmoja kati ya watu ambao wamesaidia sana kutambulisha mziki wa Afrika na, na ala za Afrika mbalimbali duniani. Kwa hiyo sasa zeze ndio likaja likaanza lika, lika, lika kutambulika na kupitia yeye mwenyewe mzee alikuwa analipiga eh, na recording mbalimbali kama amezifanya na reward pale eh, watu wakawa wanasikiliza, wakawa wanakuja, wakawa wanafahamu kwa Tanzania na muziki wa Tanzania. Sasa kwa sababu alikuwa na shule pale amefungua, na sisi kama mimi, sisi ni watoto, lakini sisi kwa tunajifunza muda mwingine pale pale nyumbani, lakini kwa kipindi fulani kwa tunajifunza tu kwamba ni serious sasa, na tukiwa tujifunze huo muziki, kwa hiyo tunajifunza kitu ambacho ikawa ni serious. Kwa hiyo na mimi nikajikuta kwamba moja kwa moja naanza kupiga zeze, lakini sio kwamba tu nilianza tu ile kusema naanza kupiga zeze, lakini kwa sababu tulikuwa tunapiga sababu yalikuwepo. Unaona, elfu mbili ni kwamba ni kitu ambacho pia kwa sababu huwezi kufanya kitu bila kupenda kwa hiyo mwenyewe kutoka moyoni. Umeona bwana, ilikuwa ni ngumu, lakini sasa baadaye kajifunza kakuta ah, moja kwa moja automatically kwamba mimi mwenyewe ni kitu nafanya nakipenda, kwa hiyo nikajikuta kwamba napiga, na kwa sababu nilikuwa nimeshajifunza kutengeneza eh, kufanya kila kitu ambacho alikuwa anafanya yeye. Hey. Kwa hiyo kama imenisaidia kiasi kikubwa kwanza ku, ku, kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kulimaintain ili ziweze kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi sinajaribu kuli, kuliendeleza kwa namna mbalimbali mbali, mm, na katika staili mbalimbali kulingana na hali halisi ya dunia inavyokwenda, na sisi tunaenda nayo hivyo hivyo na vyombo vyetu hivi vya asili, kwa sababu hivi bwana, ndio huu ndio kama uti wa mgongo, na ndio vitu ambavyo pia nilichagua kwa sababu ni kitu ambacho unaweza kuwa very proud popote ulipo, kwa sababu ni ala kwenu ambayo kinakutambulisha wewe na jamii nyingine yote ambayo uliacha huko nyuma na, na vizazi hata vijavyo. Kwa hiyo ni tofauti na ala nyingine zozote ambazo zipo ulimwenguni. Sasa mimi tu nikaamua mimi mwenyewe moja kwa moja nikasema ngoja nichukue ile zeze eh, nitumie na kwa hiyo mpaka sasa hivi nalipiga na yale mengine ambayo nyuzi sijui mbili tatu nne yale yale yapo bado yapo napigwa vile vile na ule mwendelezo tu kutoka kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye zile nyuzi moja nyuzi mbili eh, nyuzi tatu mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo yale yote hayapo, yanapigwa na unaweza kupiga yote kwa pamoja eh, na pia unaweza kupiga moja. Kwa hiyo unaweza kupiga kama orchestra eh, na unaweza kupiga kama solo. Ni vitu ambavyo vyote vinawezekana. Kwa hiyo sasa, hii ndio namna gani ambapo zezi limeanzia na mpaka sasa hivi linaendelea na litaendelea, na lengo kubwa ni kwamba ni ku, ku, ku, kufanya mwendelezo eh, wa hivi vitu kwa sababu vinapotea na, na labda pengine baadaye tukavikosa kabisa, ni visiwepo eh. Sasa sioni sababu gani hivi vitu kukosekana, ila tu kutokana labda nadhani watu kutokutambua umuhimu wa hivi vitu na utakutambua kwamba kuna tofauti gani kati ya kati ya hiki na kile, ndio labda hiyo inachangia kwamba watu kutokuelewa, lakini hii ndio namna ambayo Zeze ilipoanzia na mpaka sasa hivi inaendelea. Yep. Yeah.